मलाई बर्सात मनपर्छ मलाई थाहा छैन बर्सात र म बिच कस्तो सम्बन्ध छ किन छ कसरी छ सायद बुझ्न आवश्यक पनि छैन यहाँ आफ्नै भनाउँदाहरूसँगको सम्बन्धको त अर्थ छैन भने म बर्सातसँगको सम्बन्ध गाडा सम्बन्ध छ यो केटीले के भन्न खोजेको होला भन्ने प्रश्न हजुरहरूको मनमा आउन सक्छ नातिनु न व्याख्या गर्दैछु म अनि मेरा सुन्निएका आँखा नसुतेर होइन नि आँखाबाट धेरै झरी परेर सुन्निएका मेरा आँखा तपाईँहरूलाई सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ तर यो सत्य हो कि म चमत्कार भाग्य र कर्ममा एकदम धेरै विश्वास गर्ने हरेक दिन साँझ होस् या बिहान दिउँसो होस् या रात मेरा आँखाबाट आँसुका नदी बगेका दिन पानी परेकै हुन्छ मलाई थाहा छैन म र वर्षा बिच के सम्बन्ध छ तर मेरा आँसु खसेका दिन बादल आफै पनि गर्जन्छ र म सँगै हुने गर्छ हुन त म प्राय कसैले पनि मेरा आँसु देखाउन चाहन्न देखाउने पनि किन जब यी अनमोल आँसुका मजाक बनाउँदछ बादलले पनि मलाई जिस्काएको हो कि सहानुभूति दिन खोजेको हो यो बादल पनि ठट्टा गर्छ मसँग मलाई पनि बर्सात निकै मनपर्छ जब रुँदा रुँदै म निदाउन मेरा दुई आँखा बन्द गर्छु बेसरी हावा हुने आउँछ चौरमा भएका रुखहरू सुसाएको आवाज आउँछ अनि एकैछिनमा रमझम पानी पर्सन्छ र आज फेरि म रोएको कुरा चारैतिर हल्ला फैलाइदिन्छ अनि म पनि तै तिमी त पुर्याउने बर्सात पो रहेछौ भनी ठट्टा गर्छु र त्यही रमझम पानीको समुदुर आवाज सुनेर म हरेक रात डाउन गर्छु हुन त मलाई कसैको पनि सहानुभूति चाहिएको बस र साथ भन्ने तर म रोएका हरेक पल मेरो मन बनाउन पसङ्गै रुने गर्छ प्रसाद रुने कारण पनि सोध्दैन सायद आकाशले तिनी गरी तिमीलाई माया गर्दा भनेको यही त होला